Salut, moi c'est Baptiste, je suis étudiant sur le campus de Belfort. Suivez-moi, je vous emmène visiter. Être étudiant à Belfort, c'est partir dans une autre dimension avec la réalité virtuelle, c'est brancher des câbles ici, là et puis encore ici, C'est le foyer, se retrouver en journée, le midi pour manger et pour toutes les soirées. C'est concevoir et exploiter les techniques de demain pour un futur durable. c'est se vanter d'être proche du monument préféré des Français, et c'est pas une blague, le Lion de Belfort. C'est comprendre les phénomènes physiques qui nous entourent, comme les ondes électromagnétiques, et plus encore. C'est accéder à du matériel de pointe pour réaliser des projets professionnels et personnels la découpe laser, la thermoformeuse ou encore la brodeuse numérique. travailler sur des projets qui utilisent la pile à combustible et l'hydrogène. C'est chanter, danser, se désaltérer lors de grands événements musicaux, comme le FIMU ou encore les Eurokiennes. Bref, bienvenue à Belfort.